Բարև ձեզ եւ բարի գալուս C++ դասընթացներին։ Ես Ռուբեն Մեսչյանն եմ եւ ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Երբ ես սկսեցի սովորել համբյուտերային գիտություն համալսարանում, առաջին ծրագրման լեզուն, որ ես սովորեցի, դա C++-ն էր։ Բայց մի րոպե, ի՞նչ է ծրագրման լեզուն։ Դե համբյուտերները հասկանում են լեզուներ, որոնք որ կարելի է պատկերացնել 0-երով եւ 1-երով, բայց 0-երով եւ 1-երով բացատրել համբյուտերին, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ նրանք անեն, բավականին դժվար է։ Հետևաբար ստեղծվեցին լեզուներ, որոնք որ շատ ավելի པարզ են, ավելի մոտ են խոսակցական լեզվին։ Ես ստեղծվեցին ծրագիրներ, որոնք որ կարող են այդ լեզուներից թարգմանեն դեպի զրոներ եւ 1 էր, այսինքն այն լեզուն, որը համակարգիչները հասկանում են։ Հիմա այդ լեզուների ցանկի մեջ գտնվում է JavaScript-ը, Python-ը, Java-ն, C#-ը, C-ն եւ C++-ը, այսինքն այն ծրագրման լեզուն, որի մասին մենք խոսենք այսօր։ C++-ը բավականին տարածված լեզու է։ Ես նայեցի տարբեր կայքեր, որպեսզի հավաքեմ տվյալներ, որ ձեզ ցույց տամ, բայց մոտավոր բոլոր կայքերը ասում են նույն բանը, որ հայտնի լեզուների ցանկում կա Python-ը, JavaScript-ը, Java-ն, C Sharp-ը, PHP-ին, Ruby-ին երբեմն եւ միշտ այդ ցանկի մեջ նաեւ կա C եւ C++ ծագման լեզուները։ Հիմա մի րոպե։ Դուք հաճախ կտեսնեք C drop C++։ Բա C-ն ինչ է եւ ինչ կապ ունի C++-ի հետ։ Ասեմ։ Ուրեմն 72 թվականին Dennis Rich-ին ստեղծեց մի ծագման լեզու, որը նա կոչեց C 85 թվականին Bjorn Strastrup-ը ման էր գալիս մի լեզու, որով ինքը կարող է գրել կոդ օգտագործելով այսպես ասած OOP Object Oriented Programming։ Եթե չգիտեք դա ինչա, կարևոր չի, դա ընդհանրապես ուղղակի մոտեցում է թե ինչպես կարելի է հավաքել կոդը։ Դքան բան։ Բայց դրա համար պետք է որոշ ստրուկտուրաներ, որոշ կարողություններ լեզուն ունենա, որը սին չուներ։ Հետևաբար PR-ն ինչ արեց։ Ինքը վեցեց C լեզուն եւ ավելացեց որոշ դետալներ իր մեջ եւ ստացավ մի հատ նոր լեզու, որը կոչվեց C with classes, class-երով C, որը ժամանակ հետո այդ լեզվի անունը փոխվեց եւ դարձավ C++։ Որտեղ է օգտագործվում C++-ը browser-ները հիմնականում, թե Chrome-ն է, թե Edge-ն է, թե Firefox-ն է, հիմնականում գրված են կամ C-ով կամ C++-ով։ Browser-ները իրենց մեջ ունեն JavaScript Execution Engine, դա համակարգ է, որը JavaScript-ը, որը աշխատում է browser-ի մեջ, աշխատացնում է, հա, իրան թարգմանում է դեպի մեխանիկական կոդ, սրոների եւ մեկեր եւ աշխատացնում է նրան։ Օրինակ V8-ը կամ Spider Monkey-ն, նրանք բոլորը հիմնականում գրված են կամ C-ով կամ C++-ով։ Java Virtual Machine-ը Oracle-ի գրված է C++-ով։ Եթե Node եք օգտագործում, օրինակ JavaScript-ով կոդ եք գրում, եթե Node եք օգտագործում, Node-ը տակից C է։ Ամ եթե Python եք աշխատացնում, Python-ը այդ աշխատացնող ծրագիրը, որը թարգմանում է ձեր Python-ը դեպի մեխանիկական լեզու, դա գրված է նույնպես C-ով։ Database-ները, բազաները, հիմնականում, թե դա Oracle-ը, MySQL-ն, SQL Server-ը, MongoDB-ն, սրանք գրված են հիմնականում C-ով կամ C++-ով։ Ձեր օպերացիոն համակարգը, որը դիրապետում է ձեր ամբողջ համակարգը, թե դա Windows-ն է, Linux-ն է, Mac OS-ն է, սրանք հիմնականում գրված են, իրենց ամենակորիզը, kernel-ը հիմնականում գրված է C-ով կամ C++-ով խաղերը, խաղերի engine-ները, Unity-ն, Unreal Engine-ը, Frostbite-ը, սրանք հիմնականում գրված են C++-ով։ Ռոբոտները կամ ռոբոտային համակարգները շատ հաճախ ծրագրավորում են C-ով կամ C++-ով։ C++-ը ունի շատ կարևոր առավելություն։ Դա նա է, որ ինքը արագ է, շատ արագ է եւ շատ արդյունավետորեն օգտագործում է հիշողությունը։ Այսինքն, եթե մեզ պետք է գրել ծրագիր, որը պետք է աշխատի շատ արագ, օրինակ database-ը, հա, բազան, որի ամբողջ նպատակը տվյալները շուտ պահելը եւ շուտ հաշվարկելը պատասխանը, երբ որ հարցեր են տրվում, հա, query-ներ են օգտագործում, այդ դեպքում օգտագործել C++-ը շատ լավ տարբերակ է։ Ինքը նաև, ինչպես նշեցի, արդյունավետորեն օգտագործում է հիշողությունը, այսինքն եթե հիշողությունը, որ օգտագործում եք, սահմանափակ է, օրինակ ռոբոտի մեջ, հա, պատկերացեք ինչ որ թռչող drone ունեք եւ ինքը, ասենք, բեռը պետք է լինի շատ քիչ, հետեւաբար պրոցեսորը, որ դնում եք, պետք է լինի փոքր, հիշողությունը, որ դնում եք, պետք է լինի փոքր, հետեւաբար ամեն ինչ պետք է անեք, որ այդ պրոցեսորը եւ հիշողությունը ամենաօպտիմալ ձևով օգտագործեք։ Դրա համար C++-ը իդեալական լեզու է։ C եւ C++-ը աշխատում են հետեւյալ ձևով։ Դուք վերցնում եք ձեր կոդը, փոխանցում եք մի հատ համակարգին, մի հատ ծրագրին, մի հատ compiler-ին, որը տալիս է ձեզ մի հատ file, որը արդեն թարգմանված մեքենայական լեզվով է։ Հետևաբար, երբ ուզեք, հետո աշխատացնում եք այդ ֆայլը եւ ինքը միանգամից աշխատում է։ Այդ թարգմանելու process չկա։ Այսինքն թարգմանում եք մի անգամ դեպի մեքենայական լեզու, ստանում եք այդ ֆայլը, Եվ այդ ֆայլը երբ ուզեք աշխատացնում եք եւ աշխատացնելու ժամանակ ինքը արդեն թարգմանված է։ Միանգամից աշխատում է։ Հետևաբար C++-ը եւ C-ն աշխատում են ֆանտաստիկ արագ։ Կարծում եմ, բայց պետք է շեշտել, որ լավ գրված C++-ն է <laughs> աշխատում շատ արագ։ Եթե վատ գրեք ձեր C++ կոդը, ինքը կաշխատի ֆանտաստիկ դանդաղ։ Կարծում եմ դա པարզ է։ Հիմա, այս compiler-ը, այս այս ծրագիրը, որը թարգմանում է ձեր կոդը դեպի մեքենայական կոդ։ Ինքը ծրագիր է, բայց մենք սովորենք, երբ որ մենք ծրագիրների հետ շփվում ենք, որ մենք մեր դեսքթոփի վրա ունենք մի հատ իկոն, իր վրա կլիկ ենք անում, ինչ որ պատոհան է բացվում, այդ պատոհանի մեջ կան կոճակներ եւ այլն, եւ մենք շփվում ենք ծրագրի հետ այդ գրաֆիկաներով, հա, այդ graphical user interface-ով, GUI-ով, կոճակներով, icon-ներով եւ այլն եւ այլն։ և այլն Բայց ոչ բոլոր ծրագիրներն են աշխատում այդպես։ Կան ծրագիրներ, որոնք շփվում են ձեզ հետ, ոչ թե գրաֆիկաներով, կոճակներով, պատահաններով եւ այլն, այլ տեքստով console-ի մեջ, terminal-ի մեջ։ Օրինակ, G++ անունով compiler կա, որը գիտի կթարգմանես C++ դեպի մեխանիկական լեզու։ Բայց այն աշխատացնելու դեպքում դուք ոչ թե double click եք անում ինչ որ icon-ի վրա բացվում է պատողան բան, հա, այլ դուք բացում եք terminal, terminal-ի մեջ գրում եք ծրագրի անունը, այս դեպքում G++, հետո գրում եք այն ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք իրեն փոխանցեք։ Այս օրինակում մենք ասում ենք այս compiler-ին, որ ինքը վերցնի այս ֆայլը main.cpp, C++ ֆայլերը .cpp-ով են ավարտվում, հա, որ իմանանք, որ իրանք C++-ի ֆայլեր են։ Հետո dash o նշանակում է output, այսինքն մենք ուզում ենք, որ այս ֆայլը վերցնի, թարգմանի եւ ստեղծի մի հատ ուրիշ ֆայլ, որի անունը կլինի main.exe։ Այդ main.exe e- e- ֆայլի մեջ ինքը կդնի թարգմանված արդեն մեխանայական կոդը, Հետո երբ որ մենք ունենք այդ մեխանայական կոդը, մենք իրեն կարող ենք աշխատացնել գրելով իր անունը։ Ուղղակի քանի որ համակարգիչը չգիտի որտեղ գտնի այդ անունը, մենք ասում ենք get, այսինքն հիմիկվա papկայի մեջի main.exe-ն ենք ուզում աշխատացնել եւ ինքը իրան ուղղակի վերցնում է պրոցեսորին ա տալիս ու պրոցեսորը մեծագիր աշխատացնում է միանգամից։ Շատ բարձր։ Որպեսզի կարողանանք C++-ով կոդ գրենք, մենք մեզ պետք է իմանալ երկու բան։ Առաջինը հենց C++-ի լեզվի օրենքները, այսինքն մեզ պետք է իմանալ հենց C++-ի լեզուն, հա, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի իր գրամատիկան, հա, լեզվի օրենքները։ Նաև գոյություն ունի C++ standard library, այսինքն գրադարան, ստանդարտ գրադարանը ինչ է կամ library-ն ինչ է, դա կոդ է, որը ուրիշ ծագարողներն են գրել, որը մենք կարող ենք օգտագործենք մեր կոդի մեջ։ Այսինքն որ մենք էլ 0-ից չգրենք այդ ամեն ինչը, մենք կարող ենք եղած կոդը վերցնենք եւ կիրառենք տարբեր ֆունկցիաներ, հա, որ ուրիշները գրել են, օրինակ կարող ենք քաշենք եւ օգտագործենք մեր կոդի մեջ։ Հիմա C++ standard library-ն շատ մեծ է, այնտեղ մեծ քանակի ֆունկցիաներ կան, օբյեկտներ կան եւ տարբեր օգտակար կոդեր կան, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Բնականաբար ամբողջը մենք չենք սովորի, մենք կսովորենք որոշ դետալներ։ Եվ ընթացքում իհարկե կարդալով ինքնուրույն դուք արդեն կգտնեք ուրիշ դետալներ, որ ձեզ հետաքրքրում է, կքաշեք ձեր կոդի մեջ եւ կօգտագործեք։ Զգուշացնում եմ, որ C++ սովորելը բավականին դժվար է։ C++-ը որպես լեզու դնում է շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ծրագրողի վրա, քան JavaScript-ը կամ Python-ը։ Հետևաբար ես չի առաջարկի, որ C++-ը սովորեք որպես առաջին լեզու։ Հնարավոր է սովորել որպես առաջին լեզուն։ Այո, իհարկե, ես սովորեցի եւ հնարավոր է, բայց շատ կտանջվեք։ Դենց որ ես կարաչակեմ սովորեք մի հատ ուրիշ լեզու, ավելի հեշտ, ավելի པարզ լեզու, օրինակ JavaScript։ Իմիջիայս ես JavaScript-ի մի հատ կուրս ունեմ, այդ վիդեոն վիդեոների հղումը կդնեմ այս վիդեոյի տակ։ Կարաչակեմ մի հատ դրանով անցնեք, հասկանաք ֆունկցիան ինչա, փոփոխականը ինչա, ցիկլը ինչա, boolean logic-ան ինչա, զանգվածները ինչ են, օբյեկտները ինչ են։ Այդ ֆունդամենտը հավաքեք JavaScript-ի հետո նոր փորձեք սովորել C++-ը, որտեղ C++-ը այդ ամեն ինչը ունի պլյուս լիքը ուրիշ բան։ Okay, նենց որ պաշարը C++-ի շատ ավելի մեծ է եւ ծանր։ Նենց որ լավ կլինի որոշ ֆունդամենտով մոտենակ C++-ին։ Բայց ելի եմ ասում, կուրսի ընթացքում ես կենթարժեմ, որ դուք ոչ մի բան չգիտեք եւ ամեն դետալը ես կփակեմ։ Ուղղակի ելի եմ ասում, պաշարը, բեռը կլինի բավականին խիտ եւ ծանր։ Ամ նայելով ուղակի այս վիդեոները քիչ է դուք C++ չեք սովորի նայելով դու կհասկանա կոնցեպտները այո բայց պետք է վարժվել հետեւաբար ամեն անգամ երբ որ դուք ավարտում եք նայել ինչ որ վիդեո կառաջարկեմ ինքնուրույն փորձեք այդ նույն կոդը գրեք Եթե չի ստացվում, նորից միատ նայեք, էլի փորձեք, ու տենց պարապեք, հետո երբ որ կարողանում եք, հետո փոխեք, տարբեր վարիանտներ փորձեք կոդի, խաղացեք իր հետ։ Թող ջարդվի, թող չստացվի, օքեյ, հետո գտեք ինչի է, ինչի չի ստացվում, շտկեք այդ սխալը եւ այլն եւ այլն, այսինքն պետք է մի քիչ տանջվեք եւ շփվեք կոդի հետ, որպեսզի ինքը լավ մտնի։ Եթե որևէ հարց ունենաք կամ ինչ-որ բան չհասկանաք վիդեոներում, կարոշակեմ այս վիդեոյի տակ գրեք կոմենտ եւ ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Նաեւ կարոշակեմ, որ բաժանորդագրվեք այս կանալին, որպեսզի ապագայում, երբ որ ես հրապարակեմ նոր վիդեոներ, դուք իմանաք եւ այսպես միասին մենք անցնենք առաջ։ Այդքան բան, հույսով եմ ես ամենապարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք կհանդիպենք շատ շուտով։ Առաջ